Oh, oh, oh. On approche grandement des fêtes de fin d'année et vous ne savez toujours pas quoi offrir Et pourquoi pas un casse-tête Je vous propose dans cette vidéo mon top 5 des meilleurs casse-têtes à offrir pour 2019. Les liens se trouveront en bas dans la description de la vidéo. En numéro 5, je vous propose le cast Cylinder au prix d'environ 11 euros sur le site de Puzzle Master. Vous aimez vous sentir comme un gentleman cambrioleur Boum C'est ce qu'il vous faut au début, vous le trouverez un peu frustrant, mais chaque étape pour se rapprocher de la vérité vous soulagera et vous remplira surtout de satisfaction. Pour les gens qui aiment relever un challenge sans pour autant perdre totalement la tête, je trouve parfait. Numéro 4 le cadenas Doudini au prix de 16,90€ chez Logica Yoshi. On est sur du massif, on a une serrure, on a une clé, l'objectif étant de le déverrouiller. En soi, il n'est pas vraiment difficile, mais on l'achète pas vraiment pour ça. On le prend pour sa belle petite surprise, et puis il faut l'avouer, il est la gueule quand même. Pas frustrant du tout, je le conseille pour les gens qui souhaitent passer un bon moment avec un chouette petit casse-tête. Bon, à partir de maintenant, c'est du lourd. Numéro 3, le secret de Da Vinci au prix de 37,90€ chez Puzzle Master. Vous ouvrez l'emballage et boum, vous voyez ça Ça ne peut susciter qu'une seule chose, la curiosité. Et c'est peu probable que la personne qui le reçoit va le laisser dans sa boîte. Elle va l'ouvrir et commencer à essayer de déceler tous les secrets qu'il contient. Et je peux vous assurer qu'à l'intérieur, il y en a des secrets. Je le conseille surtout pour les gens en quête de surprise et de chasse au trésor. Numéro 2, les puzzles de Yuasaka au prix de 27 euros chez Puzzle Master. Là, on n'est pas au niveau des puzzles comme vous les connaissez habituellement. On parle ici d'un génie des puzzles qui a mis toute sa fourberie en de petites pièces en acrylique. L'ingéniosité ressentie sera aussi forte que la satisfaction une fois finie. Donc, grosse recommandation pour des gens qui ont l'habitude de faire des puzzles traditionnels. Et le numéro 1, le Funghetto au prix de 7 euros chez Logical Yoshi, mais honnêtement, vous le trouverez dans n'importe quel marché de Noël. On se trouve ici sur un niveau beaucoup plus sadique. Vous souhaitez faire passer un bon moment taquin à cette personne, c'est l'objet idéal. Assurez-vous que cette personne ne soit pas au courant du secret et si vous jouez bien le jeu, elle n'y pourrait voir que du feu. J'ai réussi personnellement à créer l'illusion à ma copine pendant si longues années, donc je pense que tout le monde peut y arriver. Pour un rapport qualité-prix exceptionnel, je le recommande pour son petit budget et les moments dérisoires que vous allez obtenir. Voilà pour mon top 5 des casse-têtes à offrir pour 2019. Si vous voulez avoir un aperçu des casse-têtes présentées, j'ai mis en bas dans la description un lien direct et la vidéo test pour chacun. J'ai récemment créé un compte Instagram, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, j'y mettrai probablement des choses que vous ne verrez pas en vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos coups de cœur, si ça se trouve, ça me donnera même envie de les essayer. Likez, partagez la vidéo si vous l'avez bien aimée et si vous souhaitez me soutenir, abonnez-vous. Ciao